दिल को तुई करे जा पर पोज आज जुबेगी गिला डलिए मारे आज जुबेगी गिला डलिए मारे बेटोड़े मारे दिल को तुई करे जा पर पोज